banyak sangat rambutan. Betul-betul-betul. Sampai tertelan hmm. biji rambutan. Apa? Kau Isan tertelan biji rambutan? Hah? Hmm. Ish, ish, ish. Nenek aku kata, kalau tertelan biji rambutan, nanti pokok rambutan tumbuh dalam perut. Ha, betul ke? Jangan main-main, ya? ha? Betul. Ha. Betul. Ha, mau kau tumpu dalam perut. <laughs> Jangan risau. Cikgu dah dengar semua. Huh? Jadi, kita kena keluarkan biji rambutan tu dari dalam perut Ihsan. Betul, betul, betul. Hmm, tapi macam mana? Kita masuk dalam perut Ihsan. Apa ni? berada dalam mulut Isai. Betul? Di sini, makanan yang kita makan uh. akan dihancurkan dengan mengunyah. Dan terus turun ke perut. Huh? Oh, macam ni rupanya dalam mulut. Baru aku tahu. Oh? Oh? Oh, jadi ini ialah lidah. Oh. <laughs> Kamu semua perlu melalui esofagus untuk sampai ke perut Esan. Huh? Esofagus? Apa tu? Esofagus ialah saluran yang menyambungkan mulut kita ke perut. Hmm. Sini, sini. Huh? Saya sudah jumpa. Kenapa makanan ni besar-besar lagi? Macam ni. Bila Ehsan makan, dia tak cukup kunyah. Terus telan. Ah. <laughs> Jadi makanan tak hancur. Oh. Sebab tu ke kita sakit perut, cikgu? Ya, betul. Ha, sekarang cari biji rambutan tu. Mesti ada dalam perut. <laughs> Baik, cikgu. terjadi? Penat, benar, benar. Tu, ini. Iyalah. Eh, apa tu? Oh, dua, tiga, dacing. Baru dari sana ada cacing. Inilah jadinya kalau sebelum makan tak cuci tangan bersih-bersih. Eh, eh, eh.

Oh, Kita sudah terperangkap dalam burung desa! Jangan cemas! Kamu semua akan keluar melalui usus kecil. Cuba cari! Hmm. Kalau tahu macam ni, tak payah susah-susah nak masuk dalam perut Isan. Kawan-kawan, tengok! Apa nak buat ni? Pasukan usus kecil cepat! Usus kecil? Aduh, mana? Ada tolongnya Bombless! Bombless! Tapi tinggi! Macam mana? Tak tahu! Memang tak kecil ni sama macam ketinggian bangunan tiga tingkat. Huh? sekarang, kamu berada di dalam usus besar. Dah tak jauh dari pintu keluar. Sikit je lagi. Okey. Kawan-kawan, jom. Lama lagi. Bila nak sampai ni? Dah penat. Busaya. Eh, dah tak ada jalan. Alah, ini jalan mati. Apa? Bukan jalan mati. Hmm. Cuma pintunya belum terbuka. Hmm, bila pintu tu nak buka? Ah, <laughs> bila Ehsan buang air besar <laughs> ayah kotorlah cikgu. Tapi itulah proses penghadaman makanan dalam tubuh manusia. Cikgu, kalau hmm? biji rambutan tu dah hancur, kenapa perut saya masih sakit? Huh, hmm, aku rasa sebab cacing dalam perut kau pun joget-joget hmm. tu lah. <laughs> dari mulut, masuk ke esofagus dan kemudian ke perut. Perut terus masuk ke usus kecil dan kemudian ke usus besar. Kemudian keluar. Wow. Ah, lega. Hilang sakit perut aku.